Təsəvvür edin ki, hovuza yıxılırsınız. Amma bu bildiyi hovuzlardan deyil, bir az da fərqlidir. Çünki bu hovuzun içində bunlardan var. Bunlar içində plutonium və uranium olan nüvə reaktorlarının yanacaq çubuqlarıdır. Bu böyük hovuz isə atom reaksiyaları dövründə qızan çubuqları soyutmaq üçün istifadə olunur. Bu çubuqlar reaksiya zamanı nə az, nə çox 2800 selsi temperatura qədər isinirlər bu çubuqların istifadə müddətinin maksimum 6 il olmasına baxmayaraq, radioaktivlik qabiliyyətlərini düz 10 min il özlərində saxlaya bilirlər. 10 min il, düz 100 əsr. Daha yaxşı təsəvvür eləmək üçün sizə bir misal verim. Düz 10 min il bundan əvvəl mezolit dövründə biz insanlıq hələ təzə-təzə ox və kamanı ixtira edirdik. Təəssüflər olsun ki, dünyanın heç bir yerində bu cür radioaktiv cisimlər üçün nəzərdə tutulmuş bir zibilxana yoxdur. Bəs neyək? Gəlin onları suda saxlayaq. Hmm, bəs niyə su? Bu sualın cavabından öncə gəlin radioaktivliyin tam olaraq nə olduğunu anlayaq. Radioaktivlik 2 dəfə Nobel mükafatı almış Maria Curie tərəfindən kəşf edilib. Stabil olmayan atom nüvəsinin qəflətən enerji verməklə parçalanma xassəsinə radioaktivlik deyilir. Xaric olunan bu enerji ionlaşmış şua yəni qanla şüalanma şəklində paylanır. Bu qanla şüalarını gözlə görə bilməsək də, az aşın duzu deyillər. Hüceyrəni məhv etmə bacarığına sahibdirlər. Belə təhlükəli olsa da, bəzən işimizə yarayırlar. Necə ki, xərçəng hüceyrələrinin məhv edilməsində bu şüalardan istifadə olunur. İndi isə qayıdaq bayaqki sualımıza. Niyə su? Çünki su nüvə yanacaq çubuqlarını soyutmaqla yanaşı, onların yaydığı radiasiyanı kənara buraxmır. Su reaktorun üzərində radiasiyanı geri çevirən bir qalxan rolunu oynayır. Bu da sizin üçün həmin hovuzun kənarından reaktorları radiasiyaya məruz qalmadan izləmə imkanı yaradır. Bəs əgər bu suyun içinə düşsək, nə baş verər? Reaktor işlək deyilsə, suyun temperaturu təxminən 30 dərəcə olacaq. Nəzərə alsaq ki, duş qəbul etdiyimiz zaman suyun temperaturu 35-40 dərəcə arası olur, 30 dərəcə sizə biraz soyuq gələ bilər bəxtsizliyinizdən reaktor işləyə olsa, onda işlər biraz çətin olacaq. Çünki reaktor işləyə olduğunda böyük həcmdə istilik ayrılır və bu istilik nəticəsində də su buxarlanmağa başlayır. Reaktorun soyumasını təmin etmək və buxarlanmanın qarşısını almaq üçün bu su sürətli bir axınla dövr elətdirilir. Siz də bu dövrədəki axına düşsəniz, parça-parça olacaqsınız. Amma fərz eləyək ki, reaktor işlək deyil. Bəs bu zaman nə baş verər? ağır radiasiyaya uğrayarıq? Bəlkə super gücləri əldə eləyərik. Təəssüf ki, yox, bunların heç biri baş verməyəcək. Bu hovuzlar nəinki hovuzun kənarında, hətta içərisində belə dərinə getməmək şərti ilə insanları radiasiyadan qoruya bilir. Nəzərə olaraq heç bir mənfi təsir hiss etmədən o baş, bu baş rahat-rahat üzə bilərsiniz. Suyun inanılmaz dərəcədə təhlükəli bir şeyi əhatə etməsinə baxmayaraq, özü radiasiyaya uğramır. Bunun əsas səbəbi radiasiya dediyimiz bu qamma şüaları suyun içində 15 santimetrdən sonra enerjilərinin yarısını itirmiş olurlar. Radiasiya REM adlanan vahidlə ölçülür. Reaktordan saatda 1 milyon REM gücü ilə yayılan şüalanma 15 santimetrdən sonra yarıya qədər azalır. 1 metrdən sonra isə saatda 20 min remə düşür. Yəni artıq 5 metrdən sonra radiasiya sıfır olur. Normalda bu hovuzların dərinliyi təxminən 12 metr olur. A, bir şey də nəzərə alın ki, bircə saat 5000 rem radiasiyaya məruz qalmaq sizin cəmi bir həftə içində ölməyinizə səbəb ola bilər. Dərinə getməmək şərti ilə bu cür saf suda üzdüyünüzdə qəbul edəcəyiniz radiasiya xəstəxanada rentgen müayinəsindən, telefonlarınızdan, televizorlarınızdan, hətta bu videoya baxdığınızda belə qəbul etdiyiniz radiasiyadan daha azdır. Deyəsən sonunu belə gözləmirdiniz. Biraz təəccüblü oldu. Bəs turşu hovuzuna başvursanız nə olar? Bu artıq başqa mövzudur. Gələn buraxılışımızda sizi turşu hovuzundan da sağ çıxarmağa çalışacağam. Odur ki, kanalımıza abunə olun, videolarımızı izləyin. Görüşərik.